Chers auditeurs, chers apprenants, bonjour. Je tiens à vous remercier d'avoir aimé la première vidéo du cours d'initiation à la langue française. Continuez à le faire. Abonnez-vous vite. Nous vous attendons nombreux sur la chaîne YouTube du Centre de langue La Marianne, vous nous encouragez à aller de l'avant. Je souhaite une bonne fin de journée et bon ramadan.